it's a soul time Lo que pasé Ey, Oh, yo no entro a tu game Yeah, ya he pasado ese nivel Ey, tengo la doble copa y no me hace falta más Estamos muy alto y tú no puedes llegar Oh, lo siento, pero es que no te puedo llevar En la nave solo hay sitio para mi clan Estoy con los míos, baby, eso es all time nobody bitch no son de verdad Congelado, baby, por la botar Siempre ser el mismo, oh, no voy a cambiar Estoy con los míos, baby, eso es all time I can trust nobody, bitch, no son de verdad Congelado, baby, por la botar Siempre ser el mismo, oh, es all time I can trust nobody, bitch, no son de verdad Congelado, baby, por la votar Siempre ser el mismo, oh, no voy a cambiar Estoy con los míos, baby, es all time I can trust nobody, bitch, no son de verdad Congelado